witam. 31 października, sobota, zaczynamy nagrywania. Zobaczymy, co dzisiaj uda nam się ciekawego znaleźć. Jest to pokrowizna na tablety. me między mi dużo solanek, grzyca, jakieś kubeczki od siebie No, Skuter śnieżny od Kubusia. <laughs> Nagroda. No Kubus. prędzej w pudełku w aparacie. Zobaczymy co jest w środku. telefon całkiem. Następny zapakowany. Zobaczymy czy coś tu jest w środku. Przynajmniej rozsuliwany. Ale i model moba. Dobra, Wi-Fi. Все. Получается, что есть?